Du gehst drei Schritte zurück. Erster Schritt und sagst, ich möchte nichts. Zweiter Schritt, und sagst hör auf. Dritter Schritt, den nimmst du als Schwung. Und das trainieren wir. Und das, dann haust du nur mit links, der darf nicht so kommen, der muss aus der Schulter kommen, der Schlag, aufs Auge. Ich schlage, wenn ich schlage, hier drauf und dann sind alle Nerven hier gestört. Dann ist der schon weg. Und so war es auch bei dem und dann, du schlägst aufs Auge und mit der rechten, wie beim Karate, knallst du so voll in die Zähne rein. Dann hat er keine Zähne mehr dran. Dann ist er auch weg.